おーこら飲んでるかそこ <laughs> ダメですこの人いくら飲んでも酔わないからつまんない嵐の酒で酔えねえのかってめはノリ悪いねくらいんき 顔に入れ墨なんか入れてるくせにお酒もたしなめないなんて最悪っていうかありえないありえないあなんか言った さんはおばさんだからそんな言葉使ってんじゃねえよタコ殺すぞボケとか言ってました <laughs> そっかそういうこと言うんだあんたはこれはもうあれかなかなりスト 人に喧嘩売られたと考えるべきなのかなべきですんじゃそろそろやっちゃおうかやっちゃえああそうだな確かに結構な掘り出し物だぜ。 弾丸使う真っ当なタイプの拳銃としちゃかなりレベル高いかも一概にどうとは言えないよそれぞれ用途に沿ったメリットがあるわけだしデメリットもまあ確か ちょっとあんた女に手をあげていいとでもああこいつのメリットとデメリットだけどそれよりいいのか そりゃそうかお前さんも災難だねまずメリットの方だがこれは言わずもがなってやつだろ突撃戦と殲滅戦を想定した圧倒的な火力単純な力バカだが ここらの連中には向いてるタイプのおもちゃだなデメリットも実に単純威力がでかすぎて使用者を選んじまう生身でこれが扱えるのは多分お前くらいじゃないのかねあとはサイボーグかドーピングマン他のやつには2が勝ちすぎるよああもらっとくよ毎度あり。 どうもこれから面白いイベントが始まるらしいんでねあれだよ見てみな。 って見りゃわかるじゃんライブだよ <laughs> まあ普通のやつなら俺もお断りなんだがねでも今回のはちょっと違うんだなこれが。 昨日那覇とが蛇の連中を殺したろだからその異種返しだよこのライブ主催者は蛇だぜ知らねえだろうな偽装は徹底して完璧だし そもそも連中がそんな裏工作するなんて誰も考えてねえだろうよあいつら本来もっと直球だからそれだけお前をいや那覇と警戒してるってことじゃねえのなあミスターデスサイズ 何か始まるんですかなんだか人が集まってきてますね一体これはなにただの祭りだよ刺激的な娯楽さ祭りさあ見物してくか ほらエニスいい加減に目覚ませようんうん頭痛ガンガンする飲みすぎだよお前はプロなら自分の狩猟くらいわきまえなうんそうなのかななんか物理的に痛いんだけど特に後頭部が気のせいさ それよりお前も付き合うだろえ何ってあライブね別にいいけど私動けそうにないから何かあったらフォローしてよ心配ないって今日はナイトが同伴だああそうかねえライル私が危なくなったら守ってね 任せとけってよオッケーレッツゴーあのどうかしたんですか 別に何も冗談だよ怖い顔するなって俺たちはお前をいや那覇とを許容することで蛇の支配から逃れてるんだつまり一連托勝この喧嘩は俺たち D4 の喧嘩でもある 他人に下駄預けるのは嫌だからな血を流す時は全員一緒さまあ半分は 心配なんなら守ってやれよさて 何これあからさますぎない他の連中もそう思ってるみてえだな 構いい男じゃんだな心じゃ見ないタイプだよあの人どこか怖いです。 何これちょっとすごくない偉そうなこと言うだけはあるってわけだ私ははいすいません なんだよ <laughs> ああわかったよ マナーが悪いなブーイングにしても度が過ぎる まあ後ろ半分は同感だがねそれよりも君はどうやら事情通であるらしいならこれ以上茶番を続けても仕方ないかなそれでどうするこのままここで始めるかい巻き添えを好まないなら 考えてやってもいいんだがなるほどそれは確かにその通り勉強になるこの町はそういうところだったんだよな 了解ついでに自己紹介も兼ねるとしようか <laughs> どうやらお気に召したようだ名乗りの礼を取らせてくれ俺はジューダス・ストライフコードはタスラムさあ踊ろうかミスターです今夜はクリミナルパーティーなんだろう それは光栄の至りだ待ちきれないね今すぐに始めようレッツダンスマカブル 逃げの技だけは達者だな 種がバレてしまったかなどっちもデタラメだな。 珍しく主要なこと言うから思わず引き受けちまったけどやれやれもう完全にこっちのことなんか忘れてるだろこの調子だとここも長くは持たないかなちょっとあいつ何なのよまるで悪い夢みたい夢なら俺も助かるんだがなこれはあいにくとそうじゃないほらそんなことより伏せてろってまた流れ弾が飛んでくるぞ お願いだから勝ってくれよ若い美空で美貌を散らしたくはねえんだから大体あいつもいつまであんなのに手こずってんだか喧嘩の強さぐらいしかろくに取り柄もないくせにお前も辛辣だねそんなやつに惚れてるくせによく言うよちょ待ちなさいってば誰が誰に惚れてるのよ照れるような年でもねえだろうに お前に任せて何もできずかリルまだ具合が悪いのかおいお酒のせいで気持ち悪いの 少し黙ってろちょっと何よそれ私だって心配して。 スチールイーターあちら側で開発された新型兵器のプロトタイプ第1号だこの町の大気は混沌としていて弾を作るのにあつらい向きだよしかし君らの軽眼には恐れ入るこれでも最新の注意を払っていたつもりなんだがこんなに早く見破られるとは驚いた。 ああ俺はヘビじゃない連中の世話になってる身分だが命令系とは別どころさ君らはツアールと確かそう呼んでいるな <laughs> いいねいいぞ面白いこんなに楽しいのは初めてだあがくかだってあああがかせてもらおうかこの程度の炎が果たして俺にとっての鬼門となるのか否かこれはぜひ試してみたい 君らに感謝を本当にいい夜だったそしてさようならレスト・イン・ピース ツーム・エレーヌ・ベネドゥア・オタン God. 今のはそうかやはり君があの人のなるほどからくりが見えてきたぞ彼が王冠に至るためカドモンのツイートして君のような存在をかまったくあの人もたちが悪い てことだ今俺は君を憎いと君を怖いと思ったぞこの俺が怖いだって憎いだってありえない参ったなまったくこれは <laughs> そりゃ愚問だバリューレス遊びはまだ終わってないむしろこれからが本番だろさあ第2ラウンドを始めようまだ勝負はついていないもちろん君にとってのな